السلام عليكم مشاهدينا الكرام كيف راكم بخير وعلى خير اليوم نوريكم قنيات ديالنا اللي في الجرده جوج ديال القنيات والدين حنا كاع ما عارفين واش ولدوا ولا ما ولدوا حتى خرجوا الوليدات ديالهم من الغيران فاجئونا <laughs> سبحان الله العظيم عرفتي تنشوفوها تتجمع في القنيه تنشوفوها تتجمع في داك الربيع وتدخل داك العش ديالها تنسحبوها غير واش تجمع الربيع يلا غادي تولد ولا بغات تحمل ولا المهم تتوجد في العش ديالها وصافي حنا تنقولوا واش كون كانت والده غيبان وما تتبان لا كرشها لا والو تتبان غير غليظه وصافي تنسحبوها حنا غير عرفتي ولدات هاد الكحيله ولدات وحده الاخرى حتى هي ولد والدين هما بجوج بجوج والدين واش والدين خمسة خمسة ولا ربعة ربعة ولا هذا حتى بداو تيخرجوا دوك سميتو ديالهم الفريخات ديالهم هادو اش يقولوا دوك الصغار ديال القنيه آه، وشوف دابا راه تتجمع في داكشي كانت هنا كانت تتجمع وتدخل تتصايب في العشاء انت سبحان الله العظيم اه ويلي تتقطع في أنت أيوة، شكون اللي قال لي أدير هكا سبحان الله وي تفد باش باش ديرها في العش اه قطعتي الخنشه المسخوطه <laughs> والكحلوشه تجرت عيط لي جر معاها سبحان الله وانت تجمع ترى فما عامر واش شتي فما كلها كامية إيه، سيري حطي داك الشيء بعدا سيري حطي داك الشيء ورجعي الاخرى حتى هي راه بغات اه الحاجة اسكت <laughs> ما تقولش هذيك السبية ايوا بركه دخلي عير داكشي تتكلم عطيتيها من الماء هانتوما جمعات داكشي اللي جمعات في فمها باقا تتقطع في الميكا هي بغات الميكا هي شوف شتيه بغات الميكا حك الميكا تتهز على البرد كون حطيتي لها واحد الطريف ديال الميكا تما قطع لها قطع لها واحد الطريف من هاد الميكا هادي وحطوا لها حدا داك الباب ديال العش سهل على الامور ها هي دخلات ها هي دا مشات توصل داكشي اللي غتوصل فمها عامر ها هي دخلات نعسو عليها عاوتاني حتى تخرج حنا حطينا لها الميكا حدا العش وحطينا لها التبن باش ما تعذبش كان برستاش اللي كنحطو تولفكم مغنيكم آه. نعسو عليه حتى تخرج خارجة عاوتاني شوف شوف هي خارجة تاني باش تدخل داكشي اللي لقاتو حدا الباب سهلنا على الأمور لقات الميكا وحداها دخ هي غدخلها اه هزت الميكا هزت التبينه تتعمر فمها ما عرفت شحال تيهزت الفم عندها الله <laughs> الا هي ولات حطت الميكا ودخلات دخلت التبينه ايوا شوف سبحان الله العظيم هما تيصايبو في العشيه شي يصايبو عارفه تيكون البرد واش ولدت ولا باقا غتكون والده ولا ما ولا تتوجد ولا تتوجد حك شفت كرشه باقا كبيره هانتوما هنا حتى بانوا لينا دوك الوليدات ديال القنيات خارجين عرفتي تفاجئنا تيبانوا لينا دوك الوليدات خارجين ما خرجوا حتى شدوا فلوسهم منين ترى تكون عندهم واحد الشهر هكاك سبحان الله العظيم تيدخلوا تيخرجوا ويدخلوا تيسيو باش يشوفوا واش كاين الامان ولا ما كاينش عموم وراه البيضه حتى البيضه راه والده هانتوما شوفوا قديتاش غير صغيورين سبحان الله وكاينين اللي كبار منهم شويه يعني ما تزادوش آه، ما ولد هذيك ولدت وهذيك ولدت ما ولدوش في وقت واحد كل وحده يعني مفاوتين تكون بيناتهم 15 يوم هكاك شوف قديد داش هاد القنينات ما شاء الله سبحان الله ها الاخرين هادي كبر منهم شويه هاهما هنا عاود سبحان الله العظيم آه، شوف هاد البيضة هادي الفوتوكوبي ديال ما تتشبه عليها بحالها هايلا الالوان نفس كل شيء بحالها هانتوما هادي دابا ولاد هادي هاد المزركشه بالكحل البيض فارقين هذه الاخرى ديال العش ديالها هنا والاخرى ديال العش ديالها هنا ها آه، آه، واحد البيبي خارج واش واش دايرين جوج بيبان ودايرين باب واحد <laughs> جوج بيبان تيدخلوا يخرجوا عند بعضياتهم ولا فارقين من الداخل ولا قاسو ما اش دايرين تما قصه تما مع جات ديك ديك البلاصه جات رطبه جا الطراب رطب مع تحت الجرده دايرين الطراب ديال الغرس